खेलना थोड़ा I don't think you have any idea how fast I'm really am. AMR आया क्या किसी पे? I'm fast as fuck, boy. बंदों ने हिटिया चलो कवर कवर लेके चलो कवर लेके 360 ओगम ओगम ओगम आप कहीं गया ट्रैप और निकाल देगा छुतरी अगे रोड के पार है ट्रैप रोड के पार कंफर्म बंदे हैं स्केट वन मत यूज करो ए हेलो स्केट स्केट वन मत यूज करो उनकी लोकेशन नहीं देनी अपनी ओ शिट नॉट गुड कर दिया गोपा हां ले लिया Sende kaç aydı kaldı? Ömer is bunda. Watch out. Ömer is bunda. Number चार कोई बंदे करने करने चलना चाहिए यार ना कर दो यार वो बंदा एम जी थ्री है उसके पास देख के awesome. किधर किधर awesome. इधर घर में भेजा लेगा सुनो बंदा है All dead. All dead. अच्छा आ गया Thank you. Help! One hour later. call me. Death crate. Awesome. Thanks. Watch दूसरी out. सूट पहन के बेल्ट लेटा था बंदा अभी एक पीछे आ गया